Hola, Carlos. Hola, buenos días. Tiene un gato. Oh. Sí, el gato. El gato también se despertó. <laughs> un gato poeta. Allora. No te veo. Ya voy, estoy, prendiendo la cámara. Espera. espera. Eh, voilà. Oh, buongiorno. <laughs> Buenas tardes, buenos días. <laughs> bueno, buenos días desde Colombia. <laughs> La, las 3 de la mañana. 3 y 4 de la mañana en Colombia. Voilà, ok. ¿Cómo estás, Carlos? muy bien, gracias a Dios aquí, eh, levantándome para acompañarlos. Ok. Allora, è un problema técnico esta mañana e eh, dunque sto cercando buscar de, ¿Quién nos, va a, acompañar en el programa de hoy? Eh, sí, sí, sí, ma con la niña, con la niña. Tenemos una niña. Tenemos una niña de ah. cuatro años. Eh, donc, mao miau, miau, <laughs> miau. ¿Cuántos? Miau, miau. El gato. el gato lo tengo, lo tengo ahí. Se quiere meter a la habitación. Ah, bellísimo. Eh, yo voy a mirar, mirar eh, eh, eh, el gato. è piccolo, pequeño. Allora, sì. Stefano, buongiorno. E eh, beve, piccolo, piccolo. Sì. Piccolo, gatto pechegno. Gatto piccolo, ma tiene a comer. piange, <laughs> piange. Eh, Stefano, sei entrato? Buongiorno. Non so se ci senti, Stefano. Dove sei? Non ti vedo. E... Non ti vedo, Stefano. Allora, andiamo. Tenemos un amigos che va a entrare nella discussione, ma tiene un problema probabilmente. Allora, Ah, no he dormido nada, eh? <laughs> Carlos. Nada. Eh. y no. Luana, no nos va a acompañar en el programa de hoy, Luana. Sí, sí, ma Luana tiene la, la niña, la niña, Gaia, que mm. está a comer. Y se despertó. La beba a comer. Se despertó. Está a comer, ma Ah, le está dando de comer. Eh ah, sì, ma arriverà, arriverà, arriverà. Senti, vogliamo, vogliamo cominciare oggi? Sarebbe bello cominciare subito con una bella poesia in spagnolo <clears throat> di Carlos. <clears throat> non dimenticatevi di, di, iscrivervi al, al nostro bueno. canale YouTube. Anche tu, Carlos. Grazie. Te... Bueno. Okay. bueno, te cuento che un amico mi hizo il favore de traducirme el poema, el poema Vivir. Te lo voy a, te lo voy a pasar a ver, a ver si, si quedó, si quedó bien, porque en italiano es de Brasil y está y está aprendiendo, está aprendiendo italiano y ah. le pedí el favor que me lo tradujera. Ah, muy bien. Ok, maravilloso. Lo voy a Te lo voy a pasar a, para que por favor lo revises, a ver si, si está bien, para que por favor lo leas. Sí, ok, no, un problema. Eh, me lo pasa con Messenger? El texto, el texto. ¿Me pasa el texto con Messenger. Allora, Stefano, ma ha entrato o non se entrato? Allora. vediamo un po' se riesce a passarmelo il testo intanto ci proviamo allora qui su non si capisce cosa è successo vabbè e mm, Carlos Carlos ok Carlos, <clears throat> envíame, envíame el texto, envíame el texto, Carlos. Mm, no te escucho. Ok. Hola, hola. Eh, estoy buscando el texto para enviártelo por Messenger. Ok, perfecto con Messenger. Ok. Em, es el poema de anoche. Es eh, el poema de anoche. sí, el que te leí ayer que se llama Vivir. Ah, ok. Beh, allora, ma vuoi buscar il poema, ma... Allora, tienes que enviarme el texto con Messenger. Lo, lo estoy buscando. Ah, ok. el poema Vivir de Carlos Menels. ¿Es buena la pronunciación de, tu nombre? Eh, el, el seudónimo es Charlie Morels. Charlie Morels. Charlie Morels de Colombia. Eh, muy bien. Córdoba. Molto, bene. Molto bene, molto bene. Molto bene. Charlie Morels. Charlie Morels. ok eh, y mi nombre eh, en italiano è Carlos Sì? Sì, ma non... Ok. Tiene difficoltà a inviarmi il testo? Lo, lo estoy buscando. Eh, es ah. que mm, tengo la memoria del teléfono llena ah. y, y, y, se, me, se me pierden, ah, los, los documentos. Col teléfono. Ok, Carlos. Col teléfono. Eh, qué Buenos días, Luana. Buenos días a todos il mondo. Buongiorno a tutti. Buenos días. Lu non vedo... Ci eh, siamo solo noi, non vedo... Eh, no, sta cercando una poesia che gli ah, hanno tradotto in italiano. Ah, buono. E quindi adesso Carlos ce la farà, ce la farà vedere. Intanto sentire. ricordiamo... Sì, eh, sentire. Eh, Carlos dalla Colombia, da Cordoba, ci sta inviando il testo della poesia. Voi non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube ehm, per dare visibilità agli autori di tutto il mondo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. No olvide subscribirse al nostro canale di YouTube. un'operazione operación sencilla que solo toma unos segundos libro que es muy importante para nosotros hoy. Intanto, mentre, mm, mentre, mentre ci dilettiamo ad aspettare la poesia eh, di, di, di, di, Carlos Menez, anzi Charlie Menez, che avevo preparato una cosina, qui di scartoffie abbiamo tante, Oggi si parla Questo. di aneddoti e, di aneddoti intorno a un personaggio molto noto, famosissimo, tutto il mondo, Michelangelo Buonarroti. Ah, Michelangelo Buonarroti. Allora. Ah, boh. Mentre esperiamo Carlos, Luana va... Trovato, Hai trovato? Luana va... Allora, intanto una piccola traduzione. Buono, già... Sì? Già incontré il poema, te lo voy a messenger. Te l'ha inviato eh, su Messenger? Eh, qui non che sta su Messenger. Allora. No. Allora, vediamo. Lo vediamo di qua. Un secondo. Ok. Vediamo. Buono. Eh... Solo un secondo. Vuoi presentarti, Carlos? Allora, Carlos Menels, Charlie Menels si trova a Cordoba. Morel. Morel si trova a Cordoba, quindi in Colombia, in questo momento da lui sono le tre e un quarto del mattino, poeta, scrittore di narrativa, però dove l'ha mandato? Qui. Ah sì? Su Whatsapp, Su, Su WhatsApp sì, ah. eccolo su WhatsApp. Okay. Su WhatsApp. Dobbiamo leggerlo noi o deve sì. leggerlo lui? Possiamo le- leggerla tu. Lo leggiamo noi? Ok, allora. Vivere di Charlie Morest. La fraternità ponte che ci ha uniti. I due mondi si sono incontrati di nuovo, si sono estinti come grandi nidi per aver tradito forte ciò che ci ha uniti. L'amicizia, un, un tesoro in custodia, ti respingono contro eternità sinistre, affrontaci come guerrieri, possederlo è audace. Odio i virus che uccidono lentamente, come letale cicuta il veleno che scatena gli individui, Amo il verde campo primaverile, a frutti squisiti e belli, sono dolci come un campo di canne. E grazie, grazie a Carlo la traduzione in italiano della poesia Vivere, che sì, era quella che hai letto eh, ieri sera, se non sbaglio. A quanto pare un amico Vivere. brasiliano che studia italiano che gliel'ha tradotta. Quindi Vivere di Charlie Morels. Poi possiamo cercare di dare una ritoccatina e ti aiuteremo a tradurla un pochino meglio, sì, Carlos. Perché, perché render, cosa... può, rendere me, meglio le... Sì, però è interessante dove dice odio i virus che uccidono lentamente, come letale cicuta, tu, veleno, che scatena gli invidiosi. Ci sei, Carlos? Ay, qué bien, qué bien se escucha mi poesía en italiano. <laughs> grazie mille. <laughs> No, no, no. Grazie a ti, grazie a ti. No, Muchas eh, gracias. È importante trasmettere grazie. e diffondere la cultura e, e la traduzione è importante, però come diceva il grande Baudelaire, traduire se trair, cioè tradurre vuol dire tradire, perché eh, è difficilissimo rendere il senso eh, dell'autore, cioè mantenere il significato certo. inalterato nonostante i cambiamenti eh, e quindi a livello di, Sopra, di grammatica, soprattutto, di, soprattutto in lingue magari finché, lati, finché, sono lingue magari latine, che le parole sono un po' le stesse, è più facile, ma quando andiamo invece a, a, a tradurle in lingue, ecco, ad esempio arabe o, o, o più complesse, più è complesso perché poi non si può fare una traduzione letterale, ma bisogna fare la traduzione del senso della frase, sì, del infatti. discorso e non la traduzione proprio parola per parola, come parola. magari si facevano a, a, scuola. Ed è difficile mantenere la stessa bellezza, esatto. eh, la musicalità. La, la stessa musicalità quando si passa a una traduzione, ma il portoghese, lo spagnolo, l'italiano sono sì lingue abbastanza... Ecco, sono spagnolo e italiano sì. hanno un 85% di similitudini è il resto che poi complica, <laughs> che complica. Ok, eh? 85% per cento uguale italiano e spagnolo. È incredibile. Allora, sí, le, le, le, quedó bien, le quedó bien al amigo la traducción. Sì. E se comprende, ah. eh? Se comprende. Se comprende. Ecco Gaia. Vieni un attimo. <laughs> falla vedere, falla vedere. Eh? Gaia. Vuoi salutare? Vieni qui, vieni qui, vieni qui. Ciao. Vabbè. Devi aspettare un attimo sì. Lo blocco un attimo. Sì, bloccalo. Sì. Ciao. Ciao. È eh, la nigna. <laughs> Gaia. Che vuole entrare nel video. Ok. <laughs> Eh, si chiama la nena? Gaia. Come la terra. La terra. Gaia. Gaia. Bien. Gaia, come la terra. La divinità. Nombre eh, bonito. Della terra. E, e scusa Carlos, ma eh, tu ieri dicevi che hai iniziato con la narrativa hai scritto opere di narrativa. Mm? Esattamente ci vuoi parlare di questi libri, di queste opere che hai scritto? Quali argomenti hai trattato? Si tratta comunque di romanzi o cosa? Bueno, eh, tengo eh, tres años aproximadamente de estar escribiendo. Eh, empecé con narrativa y hace un año me enamoré de la poesía. Mm. Y estoy, estoy acompañando mis escritos entre las dos, las dos líneas, tanto la narrativa como la poesía en la narrativa eh, abordo varios temas, eh, un poco de fantasía, con sentimientos, eh, situaciones, sensaciones. Bueno, e come, em, come mi... è successo? Cioè, come ti sei avvicinato alla Capisci? Entiendes? Allora, vediamo. ¿Cómo empecé? ¿Cómo empecé con la poesía? Sí. Bueno, eh... ¿Cómo te acercaste a eh? la poesía? Bueno, em, a escribir poesía eh, empecé, eh, como, como les dije anteriormente, y les confirmé en el programa de ayer, hace un año, em, en mi taller literario, en Chindau Literario, que es, que es mi, el taller em, donde estoy. Empezamos con la unidad eh, de poesía y comenzamos con el tema de sonetos. Mm, Entonces, eh, ahí empecé a, investigar un poco más sobre el soneto y empecé a investigar un poco más sobre el tema del soneto. Quindi è, una, è una, scoperta recente per te la poesia. Ma è bella, vedo che scrivi dei testi, sì, poe... dei testi profondi e interessanti. Hai già raccolto questi, sì. questi, queste poesie, hai raccolto in una, in una, in una silloge, in, una, in un libro, in una raccolta? Sì, al, al, principio fue al principio fue, fue difícil, fue difícil escribir porque tenía muchas ideas y, el soneto, el soneto em, hay que encauzar las ideas en, dos cuartetos y dos tercetos, eh, cada uno, cada uno con un verso en decasílabo, de 11 sílabas por verso y, yo, yo tenía tenía muchas cosas que decir eh, en, en, mi, en, mi, lluvia de ideas, en mi plan de escritura. Pero tienes, eh, eh gradualmente. Eh, tú tienes un ejemplo por la mm, creatividad, eh, por la inspirazione, ti sei ispirato a, a, a, un esempio in particolare, cioè un personaggio della poesia eh, colombiana o internazionale che ti ha ispirato maggiormente? a cui sei più legato? Bueno, eh, el legado, la inspiración es la vida misma y también la lectura, la lectura de otros escritores. Mm. Eh, yo nunca realmente pensé escribir poesía. Gracias a como, te dije eh, anteriormente, al taller literario, que empezamos con el tema de, los sonetos, ahí, ahí fue donde, a través de los primeros escritos, yo, o sea, fue como un descubrimiento para mí. ¡Wow! <laughs> y, hice mi primer soneto. <laughs> y ya tengo, ya tengo como mm, casi, casi 30 sonetos hechos. Imagínate, <laughs> yo, qué sorpresa para mí. Increíble, increíble. Em, sí. Eh, y una, una, pregunta que te volevo fare è, eh, queste poesie que tu hai se hai pensato di, di pubblicarle, di inserirle in un libro, di, di realizzare un'opera, ora che hai diverse poesie, se le metterai tutte insieme eh, per pubblicarle. Sì, me, me, encantaría, me encantaría hacer, hacer un poemario, mm. un poemario eh, con, con todos eh, mis sonetos y poemas en verso libre. Ah, que también, que también he hecho, que también he, realizado. Eh, como, como preguntabas anteriormente lo de la inspiración. Bueno, como sabes, eh, estoy frente al mar, que también genera una conexión una conexión con, con, la, con la musa de la inspiración. Ah. Con la musa de la inspiración Quindi Euterpe. Em, eh, ellos, ellos organizan reuniones de poemas eh, con otros poetas, por ejemplo. Em, sí, eh, la editorial Papel y Lápiz, donde eh, pertenezco, hacemos dos reuniones eh, a la semana, lunes y viernes, con otros poetas. Y, eso también me ha nutrido, me ha nutrido para desarrollarme como poeta, escuchar a, los otros, a los otros poetas, conocer su poesía, eh, conocer sus historias. Eh, también ha contribuido eh, para... Oh, si è bloccato? Ah, ecco, ok. Ehm, no, ma è interessante il trabajo de mm, il lavoro che sta svolgendo Aaron con la sua associazione, con la casa editoriale, è veramente interessante. Credo che come diceva eh, giorni fa Aaron, che ci sono molte persone che si sono avvicinate alla poesia, alla letteratura, alla scrittura tramite questo lavoro di Aaron. Molte persone si interessano di scrittura attraverso il lavoro di Aaron e Papelli Lapis, che è il nome della casa editrice Ehm, colombiana, eh, di cui abbiamo ospitato qualche giorno fa Aaron Parodi, che è appunto il, il titolare, il, fondatore di questa organizzazione. E però abbiamo parlato anche di libri e qual fu e tu premier il libro eh, de narrativa allora? Carlos? Bueno, eh, mi primera publicación en papel y lápiz, casa editorial, eh, fue un cuento titulado Mal Presagio. ¿Un cuento? Sí, un cuento titulado Mal Presagio. Ah, Mal Presagio. Ah, ok. Quindi un romanzo de ficción. Sí, de, de, de fantasía. De fantasia. Ah, interessante. Che un giorno, un giorno dovrai fare in italiano. È pubblicato con uh, eh, Papeli Lapizzo? Sempre? Sí, eh, todas mis publicaciones son con papel y lápiz, casa editorial. Ok. Ok. Un'altra vez mettiamo la copertina del libro per fare una pubblicità a, a, al tuo libro, ok Aaron? Un'altra volta. Se mi mandi la foto del libro possiamo fare pubblicità a ah, questo libro eh, di Aaron, sì di Aaron, <laughs> di Carlos Menner. Ok, e poi creo que, ma ti, trovi disculpa, como te digo, el, proyecto del libro eh, lo estoy contemplando, estoy escribiendo, eh, porque eh, me gustaría lanzar mi poemario mm. y por otro lado, Em, mi libro eh, de, narrativa. Ya, ya lo, ya, ya, he estado hablando con el señor director Aaron Parodi. Y, y sí, él eh, me, me, motiva a, que, a que escriba para eh, cumplir ese sueño de, de publicar eh, tanto mis cuentos como mis poemas. Mm. No, ma è interessante. E quindi continui. Ma ehm, non so, avrei molte domande da farti su questa cosa perché non ci conosciamo e la curiosità è tanta che poi scopriamo che esistono molte similitudini tra un autore che vive da un capo all'altro del mondo, quindi alla fine le necessità sono le stesse e, e anche a quanto ho capito insomma, lo stile di vita è un po' deteriorato dalla situazione attuale eh, Covid. Però nonostante ciò abbiamo tutti la possibilità di scrivere, nonostante ciò che accade nel resto del mondo, l'arte non si ferma, giusto eh, Carlos? L'arte non si ferma mai, anche in questi contesti. E tu eh, sei in un contesto molto bello perché sento gli uccellini, sento gli uccelli pio pio, sento anche i gatti, <laughs> quindi sei davanti al mare e quindi per la poesia è una cosa meravigliosa, sei immerso nella natura. Ok? E quindi, allora, Carlos, se eh, vuoi, se tieni su un'altra poesia da leggere per far conoscere agli amici eh, di altri paesi, eh, puoi leggere tua, una tua poesia che vuoi dedicare agli amici in ascolto. Bueno, eh, ayer les estaba hablando de un poema eh, titulado Hoy es mañana. Dice así, ¿por qué aplazas momentos vitales? Da tus miedos a la indiferencia, actuando con amor y eficiencia. Libérate, son tan fundamentales. Este sendero promete vivencias y tú, no dudes dándole más vueltas, revístete de valor, lo enfrentas y transitas por bellas experiencias. El futuro se torna muy incierto, vuela en la estela de tu alma. Este presente, lo único cierto. Levántate y tus heridas sanas. Tu armadura ya se desvanece porque ya hoy es brillante mañana. Hoy es mañana. L'alma alma de ya tu estrella. es brillante mañana. Oh, termina, mm. termina el poema y se titula Hoy es mañana. Allora, io adesso amerei leggere una, una... Sono bellissime le poesie, poi la lingua spagnola è bellissima. Eh, una mm, una poesia dedicata alla notte, la noce. Amo, quiero la noce, amo la notte. Una mia poesia. Amo la notte perché è lo specchio di te. Si fondono come ombre corpi sui muri assetati di luce e perfino i rumori sordi e indefiniti si mescolano al pianto e alla gioia in un unico grido che spezza i ricordi. Ti penso a quest'ora, quando il vento degli anni non temo e il sole lontano già mi divora. Ecco, una breve, piccola poesia che voglio dedicare agli amici in ascolto. Qui eh... Bravo! Eh, grazie. Che bonita ah, tua poesia! Eh, amo la noce, eh, qui Gra- ero la noce, qui ero la noce, che è bellissima la noce, la noce per, per l'ispirazione che offre a, a noi artisti è, è, vero che la maggior parte di noi poi scrive in situazioni di, di silenzio, di, di, di, pace interiore, quindi la, nel, nella notte più oscura. Pace interiore non lo so, comunque nel, nel, silenzio. Allora, tra dieci minuti finisce il tempo di Zoom, e noi oggi abbiamo anche altre cose purtroppo eh, da fare, quindi ci rivedremo mh, mm, giovedì mattina con la mucca pazza, la vacca locca e il venerdì mattina cioè il giovedì sera alle 22 con la mucca pazza e il venerdì mattina alle 10 con pausa caffè. Mamma mia, abbiamo, <clears throat> siccome abbiamo invertito le date e i giorni, eh, poiché prima si faceva di, di, sabato, ma il sabato nel periodo estivo eh, chiaramente sono tutti al mare. Quindi giovedì ore 22 in Italia, ore la 3 in Colombia, la vacca loca. 37, 37 eh? Colombia. ¿A qué hora en Colombia? Le Las 3. 3 y 35 de la Ah, a las 22 in Italia e eh, las 3 en, eh, en Colombia. Y 37. Eh, por la... Sì, sì, no, ora, ora las 3 y 37. Ma io parlo della, da, del programma la, la, la Vaca Loca del jueves che si tiene alla ora 3 in Colombia e lavora 10 in, in Italia. Ok? Bene. Noi vogliamo lasciarvi adesso con un'ultima poesia di Carlos Charlie Menel che si trova a Cordoba in Colombia e ci rivedremo venerdì giovedì mattina giovedì sera alle 22. Carlos, se vuoi possiamo terminare con una poesia in questo momento e poi avremo modo di ritrovarci giovedì alle 22. Lasciamo la parola a Carlos, se ci sta ascoltando, se non è caduto. Carlos, allora mentre aspettiamo Carlos, io vi ricordo che ehm, teniamo appunto due rubriche settimanali, una il giovedì alle 22 e una il venerdì mattina alle 10 come questa mattina. Poi a volte causa necessità e incombenze varie. Diventa anche difficile trovare i ritagli di tempo per dedicarci a questo genere di attività, perché poi alla fine il lavoro e tutte le altre cose ci richiedono una presenza più costante e, ehm, vorrei finire, abbiamo pochi minuti, vorrei lasciare la parola a Carlos per presentarsi, per eh, raccontarsi, per leggere delle poesie. Per questi ultimi dieci minuti, Carlos, a te la parola. Bueno, muchísimas gracias. Eh, a continuación, eh, les voy a compartir eh, un poema titulado Mar. manto multicolor y muy, y muy extenso, con fascinantes, profundos misterios de actos infinitos pasionarios que poseen un gran fuego intenso. Habla oleaje inesperado, te profana estela azabache, convirtiéndose en destructor bache despierta con aliento salitrado, acaricias con cuerpo cristalino, estimulando fina danza en ti bajo tu universo coralino. Amanecer, atardecer en sueño, linda fuente, inspiración constante, disfruto siendo exclusivo dueño. Me gustaría mucho avere il testo di questo poema per um, considerarlo meglio, perché io devo leggere due, tre, quattro volte per ehm, farlo entrare nella cabeza, nella testa. Quindi se mi mandi il testo, come l'altro, Vivir, possiamo provare a tradurlo per la prossima volta. Ok Carlos, siamo d'accordo così? proveremo a tradurlo e, e a renderlo in italiano perché credo che sia, che sia molto bello. Ci sei? Ascolti? Ok, sei d'accordo? Eh, dicevo, se mandi il testo, per la prossima volta lo traduciamo in italiano. Così, perché mi piace. Ay, eh, sì. Muchísimas gracias sería sería súper sería súper eh, ir, ir, ir traduciendo ir traduciendo mi, mi poesia all'italiano sì questa poesia mi piace molto quindi mandala nel, mes- eh, nel whatsapp come hai fatto prima e mh, mm, avremo modo di leggerla in italiano la prossima volta la prossima vez ah. d'accordo? Noi ti ringraziamo tantissimo Carlos Charlie Menes. Ah, e se tiene... Morel. Al... Morel. Morel. Non Morel. Morel. Charlie Morel. Morel. Morel. E, ehm, abbiamo, siamo stati molto felici di averti qui con noi, ti ringraziamo Charlie di essere stato sveglio, pronto, lifto per noi, per essere qui con noi questa mattina, ma che sono le tre e mezza a casa tua e quindi ti ringraziamo veramente con tutto il cuore, con tutto il corazon. Grazie per le tue belle poesie che veramente ci hanno rallegrato la giornata e ci hanno eh, veramente colmato di bellezza e di amore. Grazie Carlos e ci vediamo se sei disponibile, se ci sarai prossimo giovedì sera con alcune tue poesie tradotte in italiano. Mandaci i testi, va bene? Così facciamo la traduzione. D'accordo? Claro, grazie. Claro che sì. Dai, grazie a tutti. Mucho gusto, mucho gusto les invio Les para traducir. Benissimo. Allora, ringraziamo tutti, buona giornata Fate attenzione e godetevi la vita. Dai, che la vita è bella. Un abbraccio grande. Bueno, un, beso, muchas gracias. un beso grandissimo anche al gatto. Un abbraccio. Al gatto, al piccolo gatto e a tutto, lo, <laughs> a tutto il mondo. <laughs> Ciao Carlos, gracias. A presto. Que, tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Anche grazie mille. E tu famiglia. Ciao, caro. Ciao. Ciao. Ecco, che bello. Grazie Carlos. Allora, non siamo in diretta. Adesso